oh yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. You suicide toți BMW i e, yeah, yeah, yeah yeah mult neobrăjit-o pe los nu să e, yeah, yeah, yeah Braću kolonizat tam njena kao Mossad, yeah, yeah, yeah, yeah Kad ti dođu više ništa neće biti kao dosad, ne, ne, ne, ne Kad ti dođu više ništa neće biti od tog posla, ne Stvari se radici, principa je, a po cosa nostra je, je, je, je Bitno je ko ti na kraju se je, je U nama samo je bol, u zemlji gde je grad Nazdravi sipaj sad alkohol svakom od nas yeah. Prospi za one što nisu sa nama danas Je, je, je, je To je moj grad Se živi konstantno Kafa upodne lagano Iz kluba do splava jakto si se zlato Tatovi sa dijamantom Juče u jebenom latu Suicide doors BMW i osa je je, je, je, Keva BG, Ćale, Bosna je je, je, je, Pred igra šampiona znači nikad nije dosta je je, je, je, Još kao malog me odgajio beogradski čošak je je, Još kao mali znao sam da ceo svet će kosa je U glavi je šest nula cifra je a za nas Je, yeah, yeah, yeah. Bitno je ko ti na kraju ostaje yeah, yeah. U nama samo je bol Zemlje gde beli je grad, grad Nazdravi sipaj sad alkohol svakom od nas yeah. Prospi za one što nisu sa nama danas yeah.